Robię no wszystko sam, czasem płacę jakiś tankiem Teraz będzie tylko gorzej, ale już nigdy nie będę na dnie Biłem cudy kumpla, boczy dla mnie porażek Wy mówicie o honorze, wiedziałem, że ją kojarzę Patrz ile sam, całkiem, całkiem trzeba, że Chcę zamieszkać w Paryżu, przez to, że jebie komentarze Ona ma trochę ciała, nie przeszkadza mi to wcale Wiem, że nie mieszkasz w Paryżu